on se fait aisément un gentil paradis. Des cloisons en contreplaqué, de la peinture, du bleu, quelques dorures. Et repose-toi l'âme jusqu'à ton dernier jour. Aussi doux qu'un foyer aussi sûr qu'un bastion, fermé comme une cave. Allez, vis sans souci. Mais que souffle le vent et que le toit s'envole. Et tu retrouveras la noirceur de la nuit. Eugène Vinokourov, Le Paradis, 1961.